速度对角都追不到呢？要拿下这个回合，要钻进我的 baby。You feel me like a Robin，You g girl, feel me so r u d e like you，是我的天赋，要一直朝你这里赶去的脚步。说我超酷，哎你说我超酷，跟上我的脚步，现在准备好就一起上路。走吧走吧，骑程走吧。 少爷，有梦坠落，无咧歹势，但莫想伤多，走吧走吧，向前走吧，咱要行行，头顶外外，一出上刺激的电影。 but I g Overshined r e p r e t 就在你没发现的时间过把今天做重现。Oh goddamn，就是和你不一样，我的时尚传说在那几个小星球，我来代表心一的榜样，让他们爱不释手。最棒的 rapper 是我。走吧走吧，骑车走吧，来把我的少爷，有木醉醉，无 i 歹势。 起出走吧，大马路的少爷，有门坠落，无咧歹势，咱莫想伤多，走吧走吧，向前走吧，咱毋免惊惊，斗阵来玩，一出上正经的影。